Twitter? Apaan tuh? Lu gak tau Twitter? Demi apa? What's up people of the world? Gua Dinanto Nabil dan gua adalah sutradara dari film Asli Bikin Twitter. Dan gue Yusuf Hilmi sebagai asisten sutradara dari film Asmi Bikin Twitter. Asmi Bikin Twitter ini menceritakan tentang seorang anak Cooper yang pengen jadi gaul tapi nggak ngerti apa itu yang namanya Twitter. Film ini juga terinspirasi dari teman kita yang bernama Asmi Robani yang tahun 2013 baru bikin Twitter. Kalian bakal nemuin keabsurdan dan kelucuan dalam film ini. Pokoknya kalian wajib nonton film ini karena satu hal. Yang jadi Asmi ganteng. Mau tahu filmnya kayak gimana? Makanya nonton di Insomnia 2014.